esse meu jeito de viver. É uma história que jamais será esquecida. Todos acharam que o Rei Copa havia saído do reino dos cogumelos